Польщі українка, чекаючи рішення по карті побуту, отримала інсульт. В цей час вона не могла працювати та не мала страхування. Лікарня виставила їй рахунок на величезну суму. Коштів у родини немає. В тени у нее случилось э, инсульт, так, э, была парализована правая сторона. Э, Скорая приехала, забрала ее в госпиталь, тут в Свидницкий, э, и в течение часа сразу же ее отправили э, в клинику во Вроцлав э, для э, лечения. Состояние, конечно, слабое, но уже намного лучше, чем было. Вот. Хотелось бы скорее поправиться, встать на ноги и чувствовать себя полноценным человеком уже на все сто процентов. Сьогодні хвору мають виписати з лікарні. Вона перебуватиме вдома. Физическая помощь это просто на данный момент просто сильно сама передвигаться я не могу, мне нужна помощь, чтобы кто-то на случай чего меня мог поддержать. Ну вы же сегодня ходили? Да, а. да, да, я сама уже могу потихоньку ходить, просто чтобы за кого-то за руку, в случае чего, я могла взять. Сейчас уже, конечно, намного лучше, чем было, намного, э, ну, еще не сто процентов, но надеемся, врачи дают надежду, что восстановление будет э, стопроцентное. И Вроцлавская клиника э, выставила нам э, счет на 38 тысяч злотых. Э, Свидницкая клиника выставила первый счет на 4 тысячи злотых. И вот когда супругу будут выписывать, э, будет еще один счет, и я боюсь подумать, какая это будет сумма. В соціальних мережах люди почали збирати кошти, щоб родина могла заплатити рахунки з лікарні. Зібрали вже біля п'яти тисяч злотих. Також Олександр впевнений, якби не затримка розгляду їх справи в воєводській адміністрації Нижньої Сілезії, Така б ситуація не виникла. Якщо б ми вовремя, так як у них по закону, ми повинні були через три місяці отримати децизію і були трудоустроєні, ми легально вернулись би на роботу, у нас була б страховка. И страховка, соответственно, покрыла бы все затраты. Но э, так как у жонд не в состоянии, я не знаю по какой причине, то ли у них не хватает людей, ресурсов, э, без понятия. Но так как у жонд не выполнил этого, э, соответственно, теперь э, мы один на один с этой проблемой. Нагадаємо, кожен іноземець, який перебуває у Польщі, має мати медичне страхування.